assalomu alaykum mana surxondaryodan tog'laridan qizil olma kirimson ko'rib hayratda qolmang bir tomosha qilasiz qaytib ko'rmaysiz buni mana alijon tog'a samarqanddan olmani topib olma tomosha qilib ko'zlari to'ymayapti alijon tog'a Bu olmalarga nima deysiz? Buni yaratgan otasiga rahmat bunday bog'larni yaratganiga. Xudo biriga ming bersin. Olgan ham, sotgan ham, hamma hamma olgan pullardan ham baraka topsin. Amin, amin. Mana olmalarni qarang. Oh, oh, oh, oh, oh. Buni qarang. Bunaqa olma, bunaqa dehqonlar. Buni qarang. Buni juda kamdan kam buni qarang. Xudo barakasini bersin. Mana buni qarang, buni qarang. Buni qarang. Ey Xudo. Chirigan, chirigan. mana chizganlari o'zi tushadi qarang shunaqa olma ko'rganmisiz hurmatli video tomoshalari tomoshabinlari mana <laughs> aljon tog'a chiqib ketaveradi tepaga qarab e aljon yexta tog'a ha buni qarang buni qarang shunaqa olmalarni ko'rganmiz qarang al tog'a hech ko'zlari to'ymayapti bu olmalardan yeb yesa yemaydi lekin to'ygan Oh oh oh, oh oh oh oh oh buni qarang mana sariq goldindan ham ko'rsatib qo'ying bitta yarimta buni qarang e, osh bo'lsin tog'ning bir baland cho'qqisida bog' yaratgan insonlar bunisiga qarang hov Ya halol bo'lsin ey. Halol bo'lsin. Tepalar qarang. Bu haqiqat Photoshop emas bu. Haqiqiy olma bog'. Buni qarang, buni. Bu yerdan olib kelib. Bunga qarang, bunga qarang. Yet. Xudoni qudratli. Eh, osh bo'lsin. Bular va voy qarang dehqon bor dehqon mana surxondaryolik mana bu dehqonimiz haqiqiy dehqonimiz hozir bir minut mana shu olmalarni mana shu mana shu olmalarni mana shu tog'larning tepalaridan mana bu fathulla akamiz xudo shu dehqonchiligingizga kasbingizga umringizga xudo baraka bersin berayotgan olmalaringizdan bizdan rozi bo'ling xudo shu barakasi bilan bersin olganga ham sotganga ham mehnat qilganlarga ham omin aytganingiz kelsin olma tufayli qiymatli bo'ladi shunday bo'lsin hmm. fathulla aka mana shu bog'larni yaratganingiz uchun otangizga rahmat aka bu har qanday insonni qo'lidan keladigan narsa emas bu bog'da shunday bog' yaratib beribdi otasiga rahmat mana bu rahmat goldenlardan bir reklama qilaylik tog'a yo'q tog'imga aytaman golden olmalaridan bir reklama qilaylik Bu toka gibi buna golduk hurgan mı sorusun? Tipeki çıkar da. <coughs> Ben olmayayım olsun, olmayayım komasın. Dikkat bak buralara geldim. Dur. Abi gülüm. Göz bereket olsun. Güzel. Bokunu bereket olsun. Bereket olduğunu değil. Şeyleyin. Bana. Golden eng shirin olma ekan mana shu aytishlaricha aljon tog'a o aljon tog'a keling bu yoqqa e bunaqa bog' mana tog'ni e osh bo'lsin aljon tog'a olmani ko'ryapsizmi golden degan olmasi mana shunaqa olma ekan mana shu tog'ni qarang tog'larni qarang O hazır hazır bir minut. Bunu qara. Olmanı qarang, ey, olmanı qarang. Bu pasiga qara. Osh, bunisiga qara. Mana. Allohning qudratida bu Allohning qudrati. Shunday. Oh, oh. Bunisi ham olib keling, bunisi ham. Oh, bu to'ymaysiz balki, hammasi shunday bir xil. Uni buni qarang Alloh. Mana bu yarimisi golden, yarimisi qora kirimson. Mana tog'lar. Pastlardan ko'rinib turadigan cho'qqi, qorlar ko'rinib turadigan tog' mana shu baland tog' bo'ladi, eng baland tog'. yaqin qilgin mana qorlar mana rahmat jiyanim sizga sog' bo'lasiz salomat bo'lasiz